Bye. 个自己买的。Group size scala. Pasta with belly. 没有事，还有我这。 这都公的，我不喜欢吃母的。公的尖尖的屁股，看帅哥。公的，那个黄膏比较多，比较喜欢吃黄膏，不喜欢吃黄膏。第二针屁股要朝上，肚子朝上，它膏会流出来。 呃，有些人会放紫苏叶片、姜一片。我呢，我喜欢什么都不要放，原汁原味。然后等一下配一杯姜茶就可以了。哇，漏油漏高呀！ 茶，以剂，解毒。螃蟹很寒，它这个胃胃拉肚子、胃痛，而且这个姜茶可以解海鲜的毒。 这个是螃蟹的心脏，来，这黑色的膜下面，开起来，这个这个，这极寒之物，这个不要吃哦，最好是不要吃，啊，肠胃不好的不要吃，吃是拉辣的还是什么，伤胃也是，呃，丢掉。 顺着呃，旁边这个 grill 也是要吃。嘴巴拔掉。 剩的都可以吃，of course 不能吃壳了。Beautiful。 小脚这个大脚，啊，剪大脚两头，用小脚把大脚的肉推出来，从这里推吧，行，哇，冒黄金油啊！来，给你吃一口。 漂亮，那个肉真的刚刚好，所以啊，它是熟了，刚很嫩，还有还有汁水，然后蛮鲜甜的，没有苦味，没有腥味，螃蟹很干净，嗯那个膏不算多，可是蛮算是香。 鲜甜。嗯，现在还没有到呃，呃，现在十月初尾嘛，那到了十一月，这个公蟹会更肥，所以那时候吃那个膏会更多。然后这两只算是很不错了。 钱不算便宜啊，新加坡你吃大闸蟹，没有什么吃得到便宜的。两只一百七十克一只，两只加起来啊多少？四十块，一只二十。 Cuidado. So in fact, you see you're already? That's blurred and white. Blurred and white. you. We are married. We are married. <laughs> Also to my grandparents，阿公、妈妈、爷爷、阿妈，我跟你人讲，就算我高音了，我永远是咱的孙。